Sama siapa lu cakap ma? Lu cakap sama siapa tu? Misi mencari buling. Mana buling ni? <laughs> Kau cipta. Bangun pagi yo. Oh. 6.30 pagi bangun. Pergi kerja bangun 9. <laughs> Welcome to New York. Masa untuk register. Bowling bola Supreme. Supreme. Supreme. Ini bola ada satu bola tu 23000 harga. Counter pun tak buka lagi kita. Yang peliknya comboing tak ada buah langsung. <laughs> Kalau combi boleh pada buah. Yang penting jangan masuk longkang. Apa cita Rafuk? Rafuk. Eh jangan salah. Kata ni malang. Rafuk. Rafuk. Buat dah Rafuk. So kita apa? Maling-maling dah menang eh. Rupanya lain orang lain. <laughs> ya, hobi semangat eh. <laughs> kau macam apa? Muka hari family kau <laughs> Dia keluarga Ui, tu balik Tak tunggu apa habis lah Ha ha ha ha! Boleh, boleh, boleh. Dia bagi masa 3 minit je untuk try. 2 minit dah sangkut. 2 minit dah sangkut. Bagi 3 minit. Patah balik. Balik, Maruk. Balik, balik. Okay, first touch, Tak betul tadi. Tak betul tadi. Tak betul tadi. <laughs> Bagi sokongan sikit. Peserta daripada Serdang. <laughs> Kita boleh cak ayam. Kita boleh cak ayam. Tak nampak ke? Boleh, boleh. Boleh kalau kau boleh. Nampak gangguan ni. Kita ada ada ada ada orang ada kena berubat eh. Ada gangguan nampak ya? Kena berubat eh. Kena berubat. Aku tak suruh. Ada lady tap. 来来来。 pergaduhan dengan taruh organizer dengan pemain bola. Yang profesional. Gaduh. Saya dah training berapa bulan tu. Saya tadi ada sedikit ada sedikit pun kelahi kelahi antara organizer. Saya harap pihak bertanggungjawab ambil lah tindakan ni. Kita orang kena santau kot. Jadi boleh. Bola kepak-kepak nampak ya. Kena gigi tikus. Yo yo yo. Oke. Ya ya, boleh. Oke. Oke. Oke. Longkang king ya? <laughs> Betul punya saja dia. Eh? Nampaknya ada kelemahan dia, dia ada kelemahan. Nasib baik kena kau tidak. Siap. jam nampaknya apa? Oh, tadi bola 9, saya rasa 8. 8 ada orang. Dah try ada masalah dengan bola-bolanya? Apa? Bolehlah. Boleh lah. Saya akan cuba kejar poin-poin pihak lawan. Nampaknya semakin jauh. <laughs> Dengarkan dia belakang. Bola ya, singit. Bola berpakuk-pakuk. Ah, salah. Apa ni? Saya dah cakap tadi. Kena hack. Kena hack. ada paku! Ada paku! Tak boleh keluar balik ke tu macam mana? Tak, tak, tak, tak, keluar balik! Cuba cek! Tak, tak ada paku kan baru? <laughs> Masya Allah, terasa aura dia. Saya, saya tebus balik ke sini lepas saya. Boleh? daripada hadiah. Jangan buat saya marah. Satu lagi. Ah, ada satu lagi. <laughs> Dia menyorot. Dia menyorong. Mana datang satu lagi tu? Ada cik paku, ada paku. Mana lah. paku isteri? Kau ada paku? Lah. Ada tiga empat orang strike. Eh. Tak, kena cek takut ada belakang lagi satu. <laughs> Cik, ada bangku kan? Eh? Tak, bola kemek, bola kemek. Kita terlantun tadi. Mungkinlah. Okay, Thank you. tag ada dua ke ada tiga? Green tag. Malai. Selebihnya sia sia. Ah, ada performance, ada performance, ada peningkatan. Semakin jauh. Semakin jauh dengan hadiah. Oh, dia, dia memulai, dia memulai. Sudah sabotaj, sudah sabotaj lagi. Sudah sabotaj lagi.

ada takut dengan aku. Kau macam mana? Panas. Betul tu. Tadi kami keluar relax je. Okey, saya buka baik sangat. Aku tengok kat sana kan. Seterai wayak ya pun. Paling busuk tu Tengok balik kita tak nak teruk sangat. Ya. Teruk. <laughs> Teruk tak? Teruk tak? Teruk tak? Teruk tak? Badan dah panas Nampaknya dah saya ditanggung turut sekarang Kalau aku tak boleh habiskan semua Jangan panggil aku Dah strike lah Bukan dah strike Bukan dah strike ah, ah. Ah non, c'est mal Ça là, t'aimes pas là Voilà, j'arrête pas saya kenapa? saya dah ikut teammate saya lah Satu kasih yang abad Banyak kena satu tak kena. Ada lagi nak. Aku bagi slow je. Satu je. Satu saja. What the hell? What's going on? Kau baru. Tadi prestasi kamu agak teruk. Tadi tak ada, Ben. Eh, boleh spare tau. Dia memang kena ada satu tau. Dia tu cakap, satu. Akhirnya dia cuba yang terakhir Lepas try Setelah dia gagal Satu Kasih yang abadi Dia tadi emosi ya? Nampaknya ada lagi dua game. Tangan dah pergi game nampaknya. Ingatkan satu game lah. sakit. 2 game. Angan sakit. Tak nak fikir nasi lemak ayam lah. Oh, wait. Oh. Oh. Oh. 分かれに。 Tahu bagi slow jadi. Rafu, Rafu. Yang eh, eh. kedua membatalkan kita ke sejuta masa. So, wakil akan memakai. Kekiatra. Nombor dua. Siapa dia nombor dua? Kita yang kita sani. Jodoh. Kami Kamera sakit. Jarang main main jari-jari. Kita perlu bantuan Jo. Selamat TV Boy dah tukar main Eddie, lah, ada Eddie. Tak Eddie tengah bilang. Hazel. Super ring game. Macam video Genesis hari tu cakap apa dapatkan propose super ring ha kita dapat propose super ring dapat spring. Itu dia. Ha, macam ni baru betul. Apa cerita ni. Nombor dua dapat lah duit. Tak duit sikit patu bagilah macam kompok spring ke kan. Macam ni baru betul. Dapat spring nombor dua ke nombor tiga kalah ke apa. Walaupun tak dapat menang apa-apa. Kena punya payah kita dapat spring. Vivo spring tak Apa lah. Bola ni tang. <laughs> Selesai dah sudah 3 game kita main Tak tahu menang ke tak Cii, menang memang tak Semua power-power Tak apa, kita main suka-suka je Macam kita orang datang comp Boleh ni, kita tengok, wih, dia orang power Macam tu lah, datang comp ni baik kita orang datang untuk represent Wakaka. Yeah. Four on four bowling. Masuk semua kom eh. Ada, Bukan B-boy. Ada ada apa-apa lagi kom macam futsal ke apa, Roger. Kau bagi tahu kita orang. Kita orang nak masuk. Kita orang nak jadi semua benda boleh masuk. Itulah Wakaka. Ya, yeah, Wakaka. Anything! Misi mendapatkan 200 setengah untuk dibahagi kepada empat orang gagal. Tu so, kita balik dengan tangan kosong. <laughs> Hamper tadi pun dah makan Baru dapat lagi draw Kita orang balik tangan kosong Isnin kami pun kosong <laughs> Biasalah Kadang-kadang di atas Kadang-kadang bawah Kadang-kadang Kadang-kadang Kadang-kadang <laughs>